Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с еще одной популярной американской песенкой, которая впервые прозвучала еще в 1930 году. Называется она «Putting on the Ritz». А, вас, конечно, Смущает, наверное, слово «Путин», но это не то, о чем вы подумали. Наш президент к этому не имеет никакого отношения. Да еще есть слово «риц». Что это за словечко такое? Ну вот я и попробую всем вам это объяснить. Во-первых, риц. Вот взгляните сюда на это фото. На этом фото Сезар Риц – он был легендой гостиничного бизнеса, швейцарец по происхождению. Его именем назывались самые фешенебельные гостиницы Парижа, Лондона, да и вообще во всем мире. Риц, так они назывались. Поэтому название песни «Putting on the Ritz» в переводе с английского буквально означает «поставить на Рица», ну то есть Приодеться не просто современно, а очень модно. Ну и слова такие. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не одеться по моде? Поставь на Рица. Ну, как бы сделай ставку на Рица. И вот я теперь как актер, стоящий миллион долларов, и пытаюсь быть похожим на Гарри Купера. А Гарри Купер – это э, наипопулярнейший актер в Америке в 40-х годах. И вообще я выгляжу как Рокфеллер, гуляющий в перчатках и с тростью. Ну вот приблизительно такой смысл этой песенки – также необходимо отметить, что слова и музыка были написаны Ирингом Берлингом еще в 1929 году. И тогда же эту песню впервые исполнил Фред Астер. А Фред Астер, а его полное имя, кстати, Фредерик Аустерлиц, был актером, танцором, хореографом, ну словом, звездой Голливуда. Он был одним из величайших мастеров музыкального жанра именно в кино. Фред Астер оказал огромное влияние на знаменитых танцоров и хореографов, и особенно в том числе на таких знаменитых танцоров, как Михаил Барышников и Рудольф Нуриев – которые еще в бывшем СССР совершили нелегальную эмиграцию, ну то есть совершили побег за границу, один в Америку, другой во Францию. Вот так-то. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить кавер-версию этой песни, которую многие из вас, в общем-то, и должны знать. Эту песню спел голландский музыкант Тако. в 1981 году, ну и песню уже в который раз, как говорят, выстрелила и стала хитом в начале 80-х. Ну а теперь давайте посмотрим и послушаем мою кавер-версию этой легендарной американской песенки. Итак, Putin on the Ritz. Поехали! to wear God's perfect fits. trying.